Savolim shundan iboratki, men Xorazm viloyatidan Qoraqalpog'iston Respublikasiga borib ishlayman, ya'ni qatnab ishlayman. Ish joyimdan menga yashash uchun joy berib qo'yibdi va shu joyda oilam bilan yashayman va vaqtinchalik propiska ro'yxatda turaman. Joy mening nomimda emas, korxonaning mulki hisoblanadi. Har 10 kunda uyga, ya'ni Xorazmga boraman. Namozlarimni Qoraqalpog'istonda qanday o'qiyman? muqim hisobidami yoki qasr qilibmi alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah vatani asli bilan vatani misli degan tushuncha bor vatani asli degani bir odam tug'ilib o'sgan va u yerda doim yashaydigan joyini nomini vatani asli deyiladi keyinroq ko'chib borib ko'chib borgan joyida o'rnashib hovli joy qilib u yerda qolib ketsa u joyni vatani misli deyiladi <coughs> ana shu ikkita vatan insonni e, namozlarini to'liq o'qiydigan vatan hisoblanadi endi xorazmdan qoraqalpoqqacha borib joy qilib o'y joy qilib u yerda bola chaqa qilib yashab qolgan kishi har o'n kunda bir xorazmdagi ota onasini xabar olgani kelsa endi bu yerda e, u qoraqalpog'istonni vatani misli qilib doimiy iqomat vatani qilib olgan bo'ladi xorazm bilan orasi agar safar masofasi miqdoricha bo'lsa ya'ni turgan joyi bilan o'zini o'yi bu yoqdagi xorazmdagi o'yi xorazm kelganida u e, qasr qilib o'qiydi agar u yerda o'ziga tegishli o'y e, joy hovli joy bo'lmasa shuni bilish kerak mana shunday bo'ladi inshaalloh mhm.